今天是星期五。今天是星期五。今天是星期五。今天是星期五。抽屉里有尺子。抽屉里有尺子。抽屉里有尺子。 抽屉里有尺子。这个沙发坐起来很舒服。这个沙发坐起来很舒服。这个沙发坐起来很舒服。 这个沙发坐起来很舒服。我没有去过美国。我没有去过美国。我没有去过美国。我没有去过美国。 年轻人都很喜欢这个电影。年轻人都很喜欢这个电影。年轻人都很喜欢这个电影。年轻人都很喜欢这个电影。我的爱好是跑步。 我的爱好是跑步。我的爱好是跑步。我的爱好是跑步。明天有可能会下雨。明天有可能会下雨。明天有可能会下雨。 明天有可能会下雨。这个水不能喝。这个水不能喝。这个水不能喝。这个水不能喝。 快到秋天了。快到秋天了。快到秋天了。快到秋天了。这个项链太贵，买不起。这个项链太贵，买不起。 这个项链太贵，买不起。这个项链太贵，买不起。吸烟对身体不好。吸烟对身体不好。吸烟对身体不好。 吸烟对身体不好。熊猫在动物园最受欢迎。熊猫在动物园最受欢迎。熊猫在动物园最受欢迎。 熊猫在动物园最受欢迎。正要回去的时候，被经理叫住了。正要回去的时候，被经理叫住了。正要回去的时候，被经理。 叫住了，正要回去的时候，被经理叫住了。平常一边听音乐一边学习。平常一边听音乐一边学习。平常一边听音乐。 一边学习，平常一边听音乐一边学习。钱包里只有一百块。钱包里只有一百块。钱包里只有。 一百块，钱包里只有一百块。喝了酒就想睡觉，喝了酒就想睡觉，喝了酒就想睡觉。 喝了酒就想睡觉，不知道小王会不会来？不知道小王会不会来？不知道小王会不会来？不知道小王会不会来？ 我养了两只狗，一只猫。我养了两只狗，一只猫。我养了两只狗，一只猫。情人节，我收到了巧克力。 情人节，我收到了巧克力。情人节，我收到了巧克力。情人节，我收到了巧克力。那个穿红色衣服的人是我老婆。 那个穿红色衣服的人是我老婆。那个穿红色衣服的人是我老婆。那个穿红色衣服的人是我老婆。我每天晚上十一点睡觉。 我每天晚上十一点睡觉。我每天晚上十一点睡觉。我每天晚上十一点睡觉。过了那个路口就有银行。 过了那个路口就有银行。过了那个路口就有银行。过了那个路口就有银行。我忘了上锁。我忘了上锁。我。 忘了上锁，我忘了上锁。我老公又要出差了，我老公又要出差了，我老公又要出差了，我老公又要出差了。 不可以进这个房间。不可以进这个房间。不可以进这个房间。不可以进这个房间。我为了要结婚，正在存钱。我为了要结婚。 正在存钱。我为了要结婚，正在存钱。我为了要结婚，正在存钱。多运动对身体有好处。多运动对身体有好处。 多运动对身体有好处。多运动对身体有好处。今天晚上上瑜伽课。今天晚上上瑜伽课。今天晚上上瑜伽课。 今天晚上上瑜伽课。小李有点胖。小李有点胖。小李有点胖。小李有点胖。最近跟男朋友分手了。 最近，跟男朋友分手了。最近，跟男朋友分手了。最近跟男朋友分手了。从家里到学校骑自行车要十五分钟。 从家里到学校骑自行车要十五分钟。从家里到学校骑自行车要十五分钟。从家里到学校骑自行车要十五分钟。 已经十一月份了，但还是很热。已经十一月份了，但还是很热。已经十一月份了，但还是很热。已经十一月份了，但还是很热。 这支笔不好用。这支笔不好用。这支笔不好用。这支笔不好用。你钢琴弹的真好。你钢琴弹的真好。 你钢琴弹的真好。你钢琴弹的真好。从这个房间能看到大海。从这个房间能看到大海。从这个房间能。 看到大海。从这个房间能看到大海。我们一起逛街吧。我们一起逛街吧。我们一起逛街吧。 我们一起逛街吧。这道题很简单。这道题很简单。这道题很简单。这道题很简单。 我在网上买了衣服。我在网上买了衣服。我在网上买了衣服。我在网上买了衣服。 我经常去这家餐厅。我经常去这家餐厅。我经常去这家餐厅。我经常去这家餐厅。最近休假，一直在玩游戏。 最近休假，一直在玩游戏。最近休假，一直在玩游戏。最近休假，一直在玩游戏。周末总是会看电影。周末总是会看电影。 周末总是会看电影。周末总是会看电影。星期天和朋友去游泳。星期天和朋友去游泳。星期天和朋友。 去游泳。星期天和朋友去游泳。北京人说话真好听。北京人说话真好听。北京人说话真好听。北京人说话真好听。 我家附近有了新的面包店。我家附近有了新的面包店。我家附近有了新的面包店。我家附近有了新的面包店。你在这个咖啡厅等我吧。 你在这个咖啡厅等我吧。你在这个咖啡厅等我吧。你在这个咖啡厅等我吧。你的新工作怎么样？ 你的新工作怎么样？你的新工作怎么样？你的新工作怎么样？很好，食堂的饭很好吃。很好。 食堂的饭很好吃，很好。食堂的饭很好吃，很好。食堂的饭很好吃。睡觉前洗个淋浴。睡觉前洗个淋浴。 睡觉前洗个淋浴。睡觉前洗个淋浴。